credit to him nenga ndi these people bangambimbi ke Museveni ngambi ka washi mm when the manager arrive yatushivumire jo baba wa direct yachikola chiamu yachiko chikola chiamu nyacho kubanda abantu babika aba he had nti bande bambuvi wa ndi bande ba mukubide mm. but it is too late is traveling to the states for studies yasazeo kati kidesterere ndala mtu ala kusoma eh yeah. enti leba jamukola nganze bwe bankoza bene halimu mm tujja kukoleranga bwerere bo nga bwebaweereza ebiragiro thats why iam telling you hmm. nti mm. there is no opposition in uganda mm. all of these people are opportunists hmm. mbadde mm. ndi naabo abasajja abatandika nuupu yeah. nga bagamba mm. tugenda kuja ku nsonga yes. eyo hmm. he went there on his free will mm mm-hmm. -hmm. is educated is an independent man like yeah. me mm. a uh, family yafe ya uh, arrogant fellows mm. me once you write a letter to me mm. you are here by directed secular <laughs> no, no give me an input mm. let us discuss it nango ntekere mugonde but there i, I supported him bano kulekera closing na ugenda kwesa obongo bwe independent no mm. ekizibu kibayina nti bo bakubira mu bufere mm. buno obusajja buno sibwe bumwita bloggers bubika museveni abuyita abuwe mani abuyite bwetagibwa kati kati fe famiry yaffe ebyo tebikola gwali olabe nga nze ezanyo obubadde ah, games hmm. nti njogere bampite bampe sente no this is the program i've been having with these friends of mine mm. they are now as i left home they had rangathemu celebs bagenda ku serena omuntu omu yabalimbye nti amanyi technician wenkozesa ku byuma byange mm. eh, mwenda ne munne ne balaizinga 10 billion bazimuwe mm. i don't know how you can tamper with the machines eziyamba government nti oba mm. bya muntu nebo bagambye nti ebyuma tebiriwowe why do they guard at home mbalaba bwene nebo tebakyusabatula ku serena evaebo eh, bakyusa kakati bamuyise yabasabye emiliyoni bibiri why don't you give me that money <laughs> ozikozese eki kubanga ii eh, ati bagambye hmm. baleisize ten billioni mwenda yaleese esatu hmm. munne naleeta musanvu nti instead to solve mirundi zi menesi hmm. tukwate biliyoni kumi tuziwa omusajja biliyoni kumi oba ebyuma abikola atya i don't know nti kyangu nnyo omuyiba balimba ne babatwaliyo ekifaananyi ky'omusajja mumumanyi is one of my friends nze nina ba friends batono alimu ali mugalubindi ataddeko jacket mm. bakimukubira eri rubaga kati omuntu gwembaliwe ngaenyo mu security ate ngenda anti nemuteeka mu public ah, kakati kuba bayina ebizibu bisatu they say I'm undermining their businesses bayina eyo gold mine eri hmm. ebuyoko erabika evava mu ngalo nankabirwa yaganya obayamba bagaba applying like other people mm-hmm. babadde baagala kukola byakivandulu two organic case is, commence, is resuming mm. on tuesday mm-hmm. era eh, bamaze oba wagundi the moment they don't appear they are going to be, their names are going to be revealed to the public mm. kakati bo bakimanyi nti ebyo byonna mbiina naye ate nze sikola nabo sikola ngabo hmm. nze bwemba nwana n'omuntu nina ebintu byengoloza nti obutambi bwabwe sibuyina bwonna ayabudde hmm. tegundi tebus naye hmm. si yeraini yange in many cases okay. obutambi buno mbukozesa nebwolabanga mbukubye mu public mba nekinjagala hmm. nti bwebankubako nti balina kyebapulotinga ngaolwo olwo emotoka bazireka walala nebadda mu public nenonya hmm. omusajja ono alina bano nabawulira nga baga nti esimu temujja nazo bo balowooza mbakwatira ku metallic hmm. no its satellite kakati yefu nabagambye ejo nti waaliwo akalango ka cooperative bank uh-huh. ngaembuzi zesika bbiri nizirumbinga tizirya nizirya akalango kali kagamba mm. why don't you cooperate <laughs> mukolagane strategy yabwe yonna yagwa mm. strategy yabwe obujozi bwabwe kwebuyimiridde bwe balaba sente ewange balabayo 5 billion ne baziba ne bankuba mawulire gaabwe mbuŋŋende mu president office ate tumwebaze gyafuga nga ate tumwebaze yali chairman wa meeting nolimu <coughs> kumuttirayo mm. kati tumwebaze akola ekyobusiru waliwo omukazi omutoolo ah. nga ye permanent secretary pulezidenti awandiikayo ebbaluwa nti ono mulonze negundi kakati bwe kyebaakola tumwebaze ah. n'agamba omukazi omutoolo put him in ecategory ah. which does not get salary omanye nti mu vadvisor mulimu abatalina kantu nga mumuyita kumuwaayo when is assigned lwakuba nti bo babikozesa okubba abantu advisor nabira mu office na wandi kama bali wakati which me i cannot do okay. because i have a future mm. kati yanga tumweba za koze strategy nti nze bwe mbulo omulimeri mm. mbu antwale mugundi abukani a spokesperson of the president for 14 years ngenda ku media center nzo ntwala ku media center <laughs> nanyo mu nanyo bomu tweya go abantu abantu abulira hmm. kati mm. bavaho ne bagamba mm. nti a kakati mutwale mu new vision nga deputy twala yo nyoko nalinjo bakubambatte kati option hizo naziba wideko mm. i will never work with this government again because i cannot un be under anybody kati nkole chimu government mulimo chigwemba nkola guliwa kubanga having been a spokesperson mm. of the president for 14 years directly under him i cannot be an advisor to be under minister Hmm. bajja kukyeyambisa bafunayo bakukyogera mu stroke kyazi za gavumenti nabikoowa kakati tewali kakati nze hmm. ndi mugundi okujjako ngaeri ba gavumenti endala hmm. naye nayo siraba mumulimu gwenkola kati nkole mulimu ki okujjako okwekolera bisinesi zange nokukola research center yange okay. which is the president is willing to finance that not to be part of government. That is I good. can help government, mm. come to me, talk to Mirundi media consultants. Mm. Nze career yange bajita. What I've lost in 80 years, I've mm. lost it. Nabagamba compensation. Mm. This is what I'm saying. Ateba beji for us for eating. Mm. Kubanga baba lwoza, ndi one mm. day, I will go nearing it to them, tichibe irawo. One day, bali tumu umuntu, tichijia kubeirawo. okujyako ngaoyo abaliddeko bagendamu amiriyoni kikumi hmm. nebyuma bigenda mulondoola gyalaga yonna i wouldnt advise you gentlemen to give that young man a hundred million kubanga ikanalat security nebamukwata nazo kyemubamukola hmm. mugende wakonalebo gwe mumanyi mutule naye as has always told you it is not mandatory to meet you you accept, admit that you, mal you maligned me and killed my name, my, my, my career, and stop sabotaging facilities zange ze baagala okumpa mbwe erishi mirundi is a nuclear bomb kakati epuwa mirundi sabalemeseza to the extent of gv don't waste your 200 million okuziwa oyo don't waste the 10 billion you want to give somebody because the, the, I'm accepting amumutuma I know him I know him I know him but he does not control the machines. njala tuogere nga tuva ku nsonga that's what i wanted to tell you eh, they are meeting the gentleman hmm. ku sawa mwenda at serena samu adoleta alive okay. chokola ba mwemba ga bwo tutandika muzi tamale oyogede ku nsonga tuogede ku nsonga yokuba ntina bantu bavuddeyo ne bagamba tamale junior okuba ntia hmm. abika president museveni hey, which tuchi kondemenga wanene eranga ensonga tujina bantu ndivu mirilanti mbinyo tujwa tawala kuba mbenga mjenyi kiramu ngeze wa mwe yagena mu parliament mwamu mwamu mwamu wa chifo chimunu Monsonge, monsonge, hmm. yeah. Hmm. monsonge eno munsonga eyo Yeah. abantu i witnessed abantu amawulire gatandika gasaasana ag'obulimba ago hmm. people celebrated Abantu abo ne bakuba ne basanyuka nga bagamba tuwonye tuwonye tuwonye ekikolwa ekyokubika ah, ah. Ne era tukivumira kifunye bulizatamaliwuliza naye buli nsonga ejja tugifunamu ekyokuyiga lwaki abantu baba deso excited is it moral decay oba ne bagamba tufunye obuwerero nga bagamba ti omusajja twamukowa ddaka agende muli baana bato hmm. one political science hmm. every decision is purposeful hmm. omuntu okukeera kumakya nabeka president it is purposeful ayina kyayagala one nkugambye their so called bloggers mm -hmm. Hmm. baagala museveni abawe sente to counter the other group okay. it was started by noop ah, bano bablogers tebubadde muntalo wano nti babulimba nebabulyako sentewaliwo omuntu abakuŋŋaanya anti how do they get money they get money by creating a situation that forces Museveni to give the bloggers money. Mm. Bebamu group yemu. Bakula gana. Bakula gana. Mm. Nti, how do we get money from Museveni? Ti, mwe, mwete chino, chiveyo, tuleketu tulene Museveni tumugambe, ti we need the money to counter these people. Kuruno yabasali dama gezi ya gambia security, arrest them. Siku wabano chii, sente sente kukaundanigabali mm. awe yakoze kubanga kindabikira waliwo omuntu ayagala okukwata bano abazze wa museveni nti tebaafuna e, e, anidiotirangami kanikonekitasi mm. tugundi simanyi mm, bamwitani oyo ono oh, yeyavumanga ennyo museveni bantu bayayana mpologomankadde basajja mivule And you know that Yakulozi is related to Masaja Mifuri. Aha, but this is my... Yes. Mm. Kakati, somebody rang me. Can you connect us to Masaja Mifuri? I say, when you wanted to take him to the president, to the hearing, Babuloga Zinga, Balo was anti-Amanu Putinis. By the time you were getting money, mm. did you see me there? Fumatu, Zemuampa? Why should I fight for you? Kakati, each of our bloggers, mm. Abam Seveni, bakolagana nabali mhm. to get justification okubawa sente mhm. this is how many battles don't end ntikaka mm. today if you say that the islamic factions, factions unite wali emirimu gifunda bwekiri eh, waliwo ayina okulemezaawo enjawukana zinoyasigalengaafunaera museveni yekigezaako nekimulema why they are now beneficiaries mm. their beneficiaries abakifunamu kakati waliwo olutalo olutaggwa byembagamba nti do you believe ti olunaku lulikya masks nezigwawo sanitizers nezigwawo eh, mm. eyo factoring ogijjawa they have made research they have made gund which means we must learn it exist with it because it has now become commercial mm. when tablet cannot solve the issue bayinza nobaga nti ate webakkuba ate olina okufunayo empisa ey'obukadde obusatu mm. So, kakati icho eh, eh, eh, chimupa bloggers. Two, when the president made a reshuffle, this reshuffle, mm. apart from the vice president and the prime minister, many people were disappointed. Uh-huh. Sibi ebifo bye baali bakola ki? Baali basuubira okufuna. Hey, era abamu bengeeginga mu kukuba kadaaga nga bo bamanyi nti tugenda kufuna mu mm. let us remove kataga tusanyuse museveni mm. akole eki kakati ate museveni yekyeyakola ani aliconsilinga naani nekadaga kubanga hard nothing to do with nabagamba ti buli muntu yenna eyabadde atadde akakuukuuluke mu gavumenti yabadde ayina museveni okkakuba mm. buli omuntu yenna ayina faction mu gavumenti bonna bakubiddwa nankabiro yakuba ebipande the honorable right prime minister yali asubiramu ki kuba prime minister teyabufunye kakati nabalala hmm. kakati today nti succession battle museveni yagiyimiriza nabaga nti museveni yakwata ku all possible cachment areas fe successa hmm. nagamba olanya nti gwe yamala okugira kubanga parliament yali efunye speaker yali afunye amaanyi given diachimulation novugun era nze president yoyo motia omusajja bamuyitanga tandakwiregundi tandakwire yalikiraka to the national assembly yawandikira president ebaluwa mhm. ti bwodidira omuwala oyo nomuobwasibika olibonabona naye <laughs> ndikadaga museveni kyomugana okukola kyakola takoze hmm. naye yes kakati ye ye gavumenti eriyazeza possible ayagala kureducinga succession battle hmm. era nabaga nti ekyatuyamba wekuba nti twakyusa emyaka museveni nasigala nga yecoach player hirgo at islasia okay. naye omukulembeze yenna weye you have term limits a president becomes elemudaka president in islast term mm. yes kakati ekyo kitegedde hmm, nti uh, eh, uh, ah, successon yagirira eyo yeah. kakati ate bwatiyayinga succession okulondebwa kwa lupo kwajjira mu mbeera ensika eyalinga abantu hmm. nti owe tanzania nga yafa what if this happens here hmm. kakati bwogaa nti museveni afudde it can precipitate eh, murders and assassinations what if museveni dies omukazi ono tasobola okutufuga hmm, eh, okiraba ekyo eh, singa museveni afiire wano olwaleero to bring museveni's death is an indirect way of talking about succession ninga esemateka wafe agambanti bakyogerako semateka wa uganda akugamba mm. vice president akwata ennaku kyenda nebatekawo okulonda mm. kakati mwena ali mubo bakugamba nti bebatula ne balonda nanetekka olubengo challenges ahead ekyokubiri nti there are two types of vice presidents there is a vice president for continuity nga lutonani mm. luto ne uhuru mm. bajira ku ballot age nga yaladuwa ugundi e, bweyajira negundi ne, ne nga joyisi uh, eh, lyomukazi joyisi bweyajja nemwamutalika they canonly be separated by an election wano kyalimu muproposed constitution ne bakigaana okay. because bwemugenda mukalulu the president can down with the vice presidents mm. ku mm. buli tribe yonna kalubu kagwa nakola byayagala era ogwo omulimu sekandi agukoze bulungi mm. kubanga bana bakola constitution balina shadows nti vice president paulo muwanga yalwana nobote vice president nadiope yalwana nobote mm. kakati nebalidusing egundi uwa vice president, uwa, president, oh yeah. uwa vice president wa Uganda is a personal assistant to the president. Is not a vice president for continuity. Okay. Echifo balema chikola chi, uchirwanira. Uchirwanira. Nga bora banti, uwa vice president, vice chairman we na le. Mm. Obuli mwami abana. Hey, eh, bantu bana bona ba vice. If you want to die, you leave. If we want people not to fight over a job, mm. divide it. Mm. You divide it. kekati okujjako ngaoga nti era kyobulaba nti eh, nikaragua baabo ba daniel otega mm. balina the ten equals mm. nga bwe bagenda ku airport okusinkana omukulembeze bonna bagenda kumi the ten equals ende nikaragua mm. kakati ekifo kasito kigabenyamu kyobulaba nti pawulo muwanga yaddira obwa presidency mu 198 nga bamaze okuwamba egonde eh, eh, nga bawambye binayisa yateekawo obwa pulezidensi nga buliko abalamuzi basatu nga kyamaani waabwe yenya mu kyonkyo mm. tudairuti twasuwa obwetesibwagalayadidairutedite kati bwa vice president bwa uganda mm. mubadde mu sekendi ya sekandi sekandi yabukoze obulungi why asoma kiwandiiko kya museveni mm. kubanga is a personal assistant is not ruto weewaawo tugende emboozi eziri mumawulire sooka kati mulimu ekyo nti bainsitinga abantu thr theyachasing away gundi investors the first one they can kill us nti bano bawagizi ba museveni bakuba amakaago they can create stamped mu ggwangakyotanzigiddeeyo ye population yasanyuse yajaganyizeyo lwaki every society mm. kakati mm. chenkuboza mm. nti museveni awangulana 90% no yes so abatamuwe bajaganyiza bahari alimani yafuna angazana kuijana chikumi mm. ku chikumi mm. atiba yafuna abamukuba waliwo omusajja e romania yafuna kyenda mwenda ku kikumi waite emyezi ebiri abantu ika mulubuto ne bamutta museveni has enemies as you have enemies sure. but mm. this is a desperation move amagye ne gabeera ku nsala e rwanda okutuusa museveni lwayingidde mpozi yayingira nago mm. ne bakuza ebirevu kyabulambuzi mm. kyabulambuga kyewungulaye nekirevu kyabulambuga kakati kyewungula gwe bayogera nga okimanyi mm-hmm. nti eyatoloka muteesa mm. ebirevu tuli bisala akomyewo bwe bagamba nti 69 muteesa akisiza omukono bagamba nti mulamu beri kiwanuka yagenda nagamba obote tijagala kuzza jjo lyeyasalawo mutiso but gave him a, a go ahead ben thought that by bringing e, e, enjoli ya ssekabaka muteesa it will lead to riots against obote in uganda hmm. obote nga yagamba nu gulete abantu bajjeyo essuubi hmm. kakati abakabaka ekali bagaa nti aa ah, ah, mute bakkiriza ben kiwanuka n'obote bakumyewo enjoli ya ssekabaka muteesa bagisibe kulandrova bagikulule kakati ati wabayo akasajja akajja ne kayimba mm. zogedde ejali eh, jali nalwemala bendegeibwe zogera nti bekakubya ensimbi zaako mm. abasamize bakizudde jali mulamu kati muteesa ayina enjole omufu mm. naye ate endege zogedde mulamu mm. why to keep hope nti babagoba ebintu byabwe e, gwe twawulirako nti e, e, gundi amini enfudu yagenze mu sete house enfudu eyogera ne bakugamba nti endiga Kampala city COVID hotspots. And let me tell you, mm -hmm. if there are no people in Kampala, kati ati wabira wabati ya COVID. Kampala yes. city's COVID hotspots. Kakati era alimu mnumunabi mukazi Muganda. Za Dr. Zaluango, yasoma kukuba mese dagara. Because they don't reason. Mm. These people are looking on how to spend the money. These people should be ashamed immediately after getting 3.5 trillion, mm -hmm. amalwaliro makalu ebitandaje ebiri mm. covid yadduse nalabye we nambola araja ntalina balwadde dayana tumukubireku mu ngalo sente zaago byakawuka unlike other countries funo companies tezirina bantu mm. motoka zonna zayo sente olwazi naye banna abasajja babonyabonyeza museveni bwe baba baana bo bakuba amasasi <laughs> nti nemuleeta akavuyo mugwanga nze nagamba abaana bange mafias do things mm. that are beyond human imagination kan anybody think nti bakola ebintu ebyo byonna sente ziyingire bazibbe kakati kyenkubuuza hmm. akawuka kabuliddewa immediately government got alone mm. oxygen is there mm. the number is gone kati bino byonna bebikola nze nga mbagambye nti it has disappeared we yeah. have open indicators mm. do you have people again hospitals ah, diana bamutwaleko abeere advisor wa World Health Organization ye ssente olwatuuse ssente olwana <laughs> eh, naye mmwe do you have children are you going to be in this country nti you can create akavuyo you get money it disappears is it flasi tuyina kyetuyita flasi gundi mm. flads nti amazzi gabimba nogalaba nga gabimbye negadisappearing muleke mm. victoria omwo mwalimu ekizinga nga bakiyita nkuze it could appear in the morning tomorrow it could disappear. Mm. Is COVID in Uganda the same which is in Kenya? Come on, Kenya for your own. Oh, I know you have to say, company is on now. As if you know, somebody came to me. Mm. Then look at Rwagwan's. The Nadron is on the Kum, Nina Kazirit. Say, the legend and anti woman to call a funeral camp for a business. Mugati is on getting the appearance to take a move, you know, come out. Eventually, this is them who park. kakati tewekiti owafiro kampo obe nambole ndabye nga tachakola edwali bagambe ebisawe chikalu dena juu dena juu dena sana mundali guligwe bayita gundi baguita batya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo omusaibene tasana katunga mm. nabamawanga <laughs> abamawanga mala bajiba balabireko sente gye bazigeza ago byakawuka mm. naye nze munange mm. ebyawe mbimanyi era nze nkyekuuma nze sikajja kunkwatako era gundi yange weeri wano sanitaiza wako naye nkyegundi magole yagambye ngende nnoneyo kubangaba mm, mm. ewange tebuggwawo munyolo kwata kuki yonna nemugundi toiti muteekeyo nawa kubanga omunyolo nze kyembagamba mm. ti if we had real scientist they would help us to know kugundi guno kamalawokugundi ku lubaawo kamalakoki kuba kakati osanga abasajja bavuga emotoka omu nagiwa munne ku steringi kwekali mm. oyinza okusanga makanika nga makanika bakozesa gundi yemu mm-hmm. eno gundi esumulaspana mm. so we should simplify to these people because we, can, we are going to coexistwic kakati okay. kino nkugamba mm. they are looking for money kikaluthey are responding to what i say mm. nti mwaswadde kakati baga nti ajekali ah, naye gwogamba otya how can you say mm. that you are buying a mary for a marundi iran <laughs> if you castrate all of the men how can you at the same time spend money on constructing the rigest matindi word in a country mm. if kampala is empty they are where do you get dokita zalwangu yasoma kuba mesa eddagala <laughs> era bakwata baganda abo mm. mwezikulu wanambi dokita zalwangu yali muno you tell the hot sports who are there mm -hmm. the city is empty mukira kuba bantu kubajjamu ate wa eh, kampala sente eri muki notyolo popular nolukola bwoti kakati linda that they are justifying and looking for money okay. your explanation mwakikoze bubi sente bwezaalizi kuba bwe tebasipendinga hmm. mwalisigadde mm. nga musipendinga mpola nga kigenda graduale naye temuyinzaga nti eh, all of a sudden nambole all of the hospitals their beds now kyetubuuza kiri bwe kiti hmm. it goes through three phases the first phase museveni yagitowonya en phase mugibiddemu kakati instead of spending money for preventing us mm. from going to, to suffer the samesad phase aa ah, ah. oba agenda gula ploti kumwezi simanya i don't know sibamanyi abaana kyebakola naye mubwenyabwenyeza nnyo museveni naleta sente zamasanyalaze kitutu nazinaleta sente omanyi nti pulezidenti yatuma abantu nga miliyoni za dola reya gundi nfu transformers waya za aluminium emiti gyalibwa enkuyege weyayigontugo a date may became meredo day but it never decays bagenda kubayiwulawo olaba omukazi omuddugavu nga kabanga li mumyufu nga zaali naye mwekamba buli you see i was talking to my children hmm. nembaga do you know abantu bano bali abutova taki n'abantu mm-hmm. because olwokuba bakeera mu serena bali mu kirasi za waggulu hmm. they don't understand the suffering over the people put him in a, a category mm. which does not get salary omanye nti muva advisor mulimu abatalina kantu nga mumuyita kumuwaayo when is assigned hmm. lwakuba nti bo babikozesa okubba abantu advisor nabeera mukiwofiisi nawandika amabaluwa kati which me i cannot do because i have a future hmm. kati ye nga tumwebaza akoze strategy nti nze bwe mbula omulimu eri hmm. mbwantwale mugundi abukani a spokesperson of the president for 14 years ngenda kumidia sente nzontwala kumidia sente ange nolinga mu nolinga mu bomu to yagowa awulira kati we bavaaho ne bagamba mm-hmm. nti a kakati mutwale mu new vision nga deputy twala etwalayo nnyoko nolinga bakubamba tte kati opposition zonna zibaweddeko mm. i will never work with this government again because i cannot be under anybody kati nkole ki mu gavumenti mulimu ki gwemba nkola guliwa kubanga having been spokesperson mm. of the president for 14 years directly under him i cannot be an advisor to be the minister to mm. bajja kukyeyambisa bafunayo bakujogera mu structures za gavumentinabikoowa kakati tewali kakati nze mm. ndi mugundi okujjako ngaeri bagavumenti endala mm. naye neyo sirabamu mulimo gwenkola kati nkole mulimu ki okujako okukolera business zange nokola research center yange okay. which the president is willing to finance That not to be part of government i good. can help government mm. come to me talk to mirundi media consultants mm. nze kalia yange bajita what have lost in 8 years have mm. lost it nabagamba compensation mm. this is what i'm ate baji for frustrating kubanga bo balowoza mm. ndi one day i will go kneeling to them to kibeerawo wanudde balituma omuntu tekijja kubeerawo okujjako ngaoyo abaliddeko bagendamu wa miliyoni kikumi hmm. naye byuma bigenda mulondoola gyalaga yonna i wouldn't advise you gentlemen to give that young man a hundred million kubanga ikanalat security nebamukwata nazo kyemuba hmm. mukola mugende wakonalebo gwe mumanyi mutule naye as has always told you it is not mandatory to meet you. You accept, admit that you, mal you maligned me and killed my name, my, my, my career, and stop sabotaging facilities zange zebagala okumpa mbwe erichi mirundi is a nuclear bomb kakati epua mirundi sabalemeseza hmm. to the extent of giving don't waste your 200 million okuziwa oyo don't waste the 10 billion you want to give somebody because the, uh, I'm accepting Amumutuma. I know him. Oh, you go Mugarvindi, wherever he said, I know him. I know him, but he does not control the machines. We want to say, so, njala twogere ngatuva ku nsongeeeting the gentleman ku sawa mwenda ati serena samwadoledaliveobulabamwembagaotutandika muzei tamale twogedde ku nsonga yokuba nti nabantu bavuddeyo ne bagamba tamale junior okuba nti abika president museveni obwtukikonda emyenga wanno era nga ensonga etugivumirira nti mbi nnyo tetwatawalaaenga mugenyigiramuzeitamale mwamuwa kifo kimunuku munsonga eno munsonga hmm. eyo nyini yeah. Hmm. abantu i witnessed abantu amawulire gatandika okubagasasana ag'obulimba ago hmm. people celebrated abo ne bakuba ne basanyuka nga bagamba tuwonye tuwonye tuwonye ekikolwa ekyokubika kibi era tukivumira kifu ah, ah. nnyo bulizatamale buliza naye buli nsonga ejja tufunamu ekyokuyiga lwaki abantu baba so excited is it moral decay oba ne bagamba tufunye obuwerero nga bagamba ti omusajja twamuko wadde kagende abavubuka abantu bangiwalonabashagamba nti bintu bitufu mulaba muli baana bato hmm. one mu political science hmm. every decision is purposeful uh-huh. omuntu okukeera kuba kyanaabika president hmm. it is purposeful ayina kyayagala one nkugambye the socalled bloggers mm -hmm. Hmm. baagala museveni abawe sente to counter the other group okay. it was started by noop ah, bano babloggers tebubadde muntalo wano nti babulimba nebabulyako sentewaliwo omuntu abakuŋŋanya anti how do they get money they get money by creating a situation that forces museveni to give the bloggers money mm. bebamu gurupu yemu bakolagana bakolagana mm. nti how do we get money from museveni ti mwe mulete kino kiveeyo tuleke tutule ne museveni tumugambe ti we need money to counter these people kuluno yabasalidde amagezi yagambye security arrest them sikuwa bano ki sente sente kukauntaningabali mm. awo yakoze kubanga kindabikira waliwo omuntu wa ayagala okukwata bano abazza ewa museveni nti tebaafuna e, e, anidiotiranga mi kaniikonekitasi hmm. tugundi simanyi bamwitani oyo ono oh, yeyavumanga ennyo museveni bantu bayayana mpologoma nkadde basajja mivule basajja mivule hmm. and you know that yakuloza erileted to basajja mivule yes hmm. kakati somebody ranga mi kaniikonekitasi tubasajja mivule i said when he wanted to take him to the president to the hearing babulokasinga balowooza nti amwana opportunity by the time you were getting money mm. did you see me there fe mwatonze mwampa why should i fight for you kakati ekyo bablogers mm. aba museveni bakolagana nabali mm-hmm. to get justification okubawa sente mm. this hmm. is how many battles don't end hmm. ndikakati mm. today If you say that the Islamic factions, factions unite, wali emirimu gifunda bwekiri eh, waliwo ayina okulemezaawo enjawukana zino yasigale ngaafuna era museveni yekigezaako nekimulema why they are now beneficiaries mm. they are beneficiaries abakifunamu okay. kakati waliwo olutalo olutaggwa byembagamba nti do you believe ti olunaku luli kya masikisi nezigwawo sanitizers nezigwawo eh, mm. eyo factory ngojijjawo they have made research they have made gund which means we must learn it exist with it because it has now become commercial mm. when tablet cannot solve the issue yeah. bayinza nobaga nti ate webakkuba ate olina okufunayo empisa ey'obukadde obusatu mm. so kakati ekyo e, e, kimu ba bloggers t when the president made a reshuffle this reshuffle mm. apart from the vice president and the prime minister many people were disappointed uh-huh. sibi ebifo bye baali bakola ki eh, era abamu bengeeginga mu kukuba kadaaga ngabo bamanyi nti tugenda kufunamu letas remove kadaga tusanyuse museven mm. akole ekikakatate museven yekye yakola alina alikonsailinga nani nekadaga kubanga hard nothing to do with nabagamba ti buli muntu yenna eyabadde atadde akakuukuuluke mu gavumenti yabadde ayina museveni okkakuba hmm. buli omuntu yenna ayina faction mu gavumenti bonna bakubiddwa nankabirwa yakuba ebipande the honorright prime minister eri asubiramuki kuba prime minister teyabufunye kakati n'abalala hmm. kakati today nti succession battle museveni yagiyimiriza nabaga nti museveni yakwata ku all of possible kakimenti eria nzeffe sakisesa hmm. nagamba olanya nti gwe yamala okugira kubanga parliament yali efunye sipiika yali afunye amaanyigiven lyakimulation of gun era nze president oyo mutya omusajja bamuyitanga tandakwiresimanyi hmm? sikola mu parliament eh. eh, gundi tandakwire hmm. yalikiraka to the national assembly yawandikira pulezidenti ebbaluwa nti mhm. bwodiddira omuwala oyo n'omuwa obwasivika olibonaabona naye <laughs> ndikadaga museveni kyomugano okukola kyakola takoze mm. naye akoze yes kakati ye ye kacimenti eriyazeza posible kuba ayagala kuredusinga succession battle mm. era nabaga nti ekyatuyamba kuba nti twakyusa emyaka museveni nasigala nga yekochi player hirgo at his leisure okay. naye omukulembeze yenna we you have term limit a president becomes a, ram, a lame duck president in his last term mm. yes ekyo kitegedde mm, nti eh, uh, succession yagirira eyo kakati ate bwadiyayinga succession okulondebwa kwalupo kwajjira mu mbeera ensika yalinga abantu mm. nti owetanzania nga yafa what if this happens here Mm. kakati mm. bwogaa nti museveni afudde it can precipitate murders and assassinations what if museveni dies omukazi ono tasobola okutufuga mm, mm, mm. Eh, okiraba ekyo hey. Eh, singa museveni afiira wano olwaleero to bring museveni's death is an indirect way of talking about succession ninga semateka wafe agambanti kakati tebakyogerako semateka wa uganda akugamba mm. vice president akwata ennaku kyenda ne nebateekawo okulonda mm. kakati mwena ali mubo bakugamba nti bebatula ne balonda nanetikka olubengo challenges ahead ekyokubiri nti there are two types of vice president there is a vice president for continuity nga mm. luto nani luto ne uhuru mm. bagira ku balot egi nga yaladuwa ogundi bwe yajira negundi eh, nga joyisi lyomukazi joyce bweyajja nemuwamutalika lekanole be separated by an election wano kyalimu muproposed constitution nebakigaana because bwemugenda mukalulu the president can down with the vice president ku buli tribe yonna kalulu kagwa nakola byayagala vice president wa uganda is not a vice president for continuity yeah. is a, a personal assistant to the president era ogwo omulimu sekandi agukoze bulungi mm. kubanga bana bakola constitution balina shadows nti vice president paul muwanga yalwana nobote vice president nadiope yalwana nobote mm. kakati ne balidusing e, egundi obwa vice president wa uganda is a personal assistant to the president is not a vice president for continuity ekifo baleme kikola ki okirwanira nga bwolaba nti obwa vice president vice chairman bwenaaleema hmm. obuli mwami abana kakati okujjako ngaoga nti era kyobalaba nti eh, nikaragwa baabo baddaniryotega mm. balina the ten equals mm. nga bwe bagenda ku airport okusinkana omukulembeze bonna bagenda kumi the ten equals endi nikalagwa mm. kakati ekifo kasita kigabenyamu kyobalaba nti pawulo muwanga yaddira obwa pulezidensi mu 198 nga bamaze okuwamba eh, egonde nga bawambye binayisa yateekawo obwa pulezidensi nga buli kabalamuzi basatu nga chairman wabwe yenye mukyonkyo to dilute twasuwa obote sibwagalaati wa vice president wa uganda mm. mubadde musekendi ya sekandi sekandi yabukoze obulungi why asoma kiwandiiko kya museveni mm. kubanga is a personal assistant is not ruto weewaawo tugende emboozi eziri mumawulire sooka kati mulimu ekyo nti bainsitinga abantu three they are chasing away gund investors the first one they can kill us nti bano bewagizi ba museveni bakuba amakaago they can create stamped mu ggwangakyotanzigiddeeyo ye population yasanyuse ah, ah, yajaganyize kankulire every, every society mm. kakati mm. chenkuboza mm. ndi museveni awangula na 90% no yes so abatamwe abata bajaganyiza bahali alimani yafuna ngazana kuijana chikumi mm. ku chikumi mm. atiba yafuna abamukuba waliwo musajja e romani yafuna chenda muenda ku chikumi waite miezi ebiri abande ba ikamu lutu ne bamut museveni has enemies as you have enemies True. but mm. this is a desperation move nti abantu bwe baba abopositioni ya uganda especially hmm. abaganda wano kasa babeera mu disipalation tikati balinda emyakaetamuwaeximpl hmm. sekabaka mutesa bweyakisa bweyaduka mu uganda hmm. bagamba nti amaje aganaza mutesa gatuse ku nsala erwanda tukonsolo themselves wen mutesa yali adduka buddusi amagye ne gabeera ku nsala e rwanda okutuusa museveni lwayingidde empozi yayingira nago mm. ne bakuza ebirevu kyabulambuzi mm. kyabulambuga ah, kyewungula ayina ekirevu kyabulambuga kati kyewungula gwe bayogera nga okimanyi mm-hmm. nti eyatoloka muteesa mm. ebirevu tuli bisala akomyewo bwe bagamba nti 69 muteesa akisiza omukono bagamba nti mulamu benkiwanuka yagenda nagamba obote tijagala kuzanya lyesaka kwamuti so but gave him a, ah, ah, e a guide Ben thought that by bringing injury ya Sekabaka Mutesa, it will lead to riots against Obote in Uganda. Mm. Obote nga ya gamba nu, gureti, abantu ba JS Fobi. Mm. Kakati ya baka baka ikari baka ndi, ah, mute, bakiriza beni chwa nukano Obote, bako miyo injury ya Sekabaka Mutesa, bajisiwe kula rova, bajikuruli. Kakati ya liwa baya kasajja, kajja ni kayimba. Mm. zogedde ejali eh, jali nalwemala bendegebwe zogedda nti bikakubya ensimbi zaako mm. abasamize bakizudde jali mulamu kati muteesa ayina enjole omufu mm. naye ate endege zogedde mulamu why mm. to keep hope nti aba bagoba ebintu byabwe eh, gwe twawuliako nti egundi e, amini enfudu yagenze mu sete house enfudu eyogera ne bakugamba nti endiga etalina gundi endiga etaliko diba yagenje neraba gundi obate mu state house so the, once theyare disparate mm. these people have to wait for the next five years this is why abasajja bano bendabye abanuubu bwekiaati bino ebimu bya busiru mm. Kampala city covid hotspot. And let me tell you, mm -hmm. if there are no people in Kampala, kati ate wabeerawo batya covid. Kampala yes. cities covid hotspot. Kakati era alimu muno mulabi mukazi Muganda. Za mm -hmm. dokita Dr. Zalwango yasoma kukuba mese dagala. Because they don't reason. Mm. These people are looking on how to spend the money. These people should be ashamed immediately after getting 3.5 trillion mm -hmm. amalwaliro makalu ebitanda gyebiri mm. covid yadduse gayana tumukubireku mungalo sente zago byakawuka unlike other countries funeral companies tezirina bantu mm. motoka zonna zayi sente olwazi naye banna abasajja babonyabonyeza museveni bwe baba baana bo bakuba amasasi <laughs> nti nemuleeta akavuyo mugwanga nze nagamba abaana bange mafias do things mm. that are beyond human imagination can anybody think nti bakola ebintu ebyo byonna sente Kakas bazibbe A kyenkubuuza hmm. akawuka dewa. immediately government got here on. oxygen is there hmm. the number is gone kati bino byonna bebikola nze nga mbagambye nti it has disappeared we have open indicators hmm. do you have people again hospitals ah, you know? then bamutwaleko um, abeere advisor wa World Health Organization ye sente olwatuuse sente <laughs> olwana uh, naye mmwe do you have children are you going to be in this country nti you can create akavuyo you get money it disappears is it flasi tuyina kyetuyita flasi gundi floods mm. nti amazzi gabimba nogalaba nga gabimbye ne gadisappearing mm. muleke victoria omwo mwalimu ekizinga nga bakiyita nkuze mm. Mhm. it could appear in the morning tomorrow it could disappear mm. is covid in uganda the same which is in kenya kubanda kenya afunyeroni oh wano yaduse kampuni izo na as if you know somebody came to me mm. then lwakubanzi nina droni zange ekumi naye nakazireeta mm. musajja mm. najja naga nti omanyi tukole funeral nmugati ezange zino empyanzitekemu funeral <laughs> mm. ebintu byammwe letire mu paaka kakati tewekiti owa filo kampo owe nambole ndabyenga tachakola edwali bagambe ebisawe chikalu dena juu dena juu dena sana mundali guligwe bayita gundi baguita batya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo musaibene tasana katunga mm. na bamawanga bamawanga mara bajiba barabire ko sente je bazigeza ako byakauka mm. nenze mundange mm. ebyawe mbimanyi era nze nkyekuuma nze sikaja kunkwatako era gundi yange weeri wano sanitaiza wako naye nkyegundi magole yagambye ngende nnoneyo kubangaba mm, mm. ewange tebuggwawo munyolo kwata kuki yonna nemugundi toit muteekeyo nawa kubanga omunyolo nze kyembagamba mm. ti if we had real scientist they would help us to know kugundi guno kamalakodakika kugundi kulubaawo kamalakoki kuba kakati osanga abasajja bavuga emotoka omu nagiwa munne ku steringi kwekali mm. oyinza okusanga makanika nga makanika bakozesa gundi yemu mm-hmm. eno gundi esumulaespana mm. so we should simplify to these people because we, can, we are going to coexist with kakati kino nkugamba mm. they are looking for money kikaluthey are responding to what i say nti mwaswadde kakati baga nti ajekali mm. naye gwogamba otya can you say mm. that you are buying a mary for a marundi island <laughs> if you castrate all of the men how can you at the same time spend money on constructing the largest maternity ward in the country mm. if kampala is empty they are where do you get dokita zalwangu yasoma kuba mese dagala <laughs> bako era bakwata baganda abo mm. mwezi kuluwa nambi dokita zalwangu yali muno you tell the hot spots who are there mm -hmm. the city is empty mukira kuba bantu kubajjamu ate wa eh, kampala city eri muki ndio ndio popular ndio rukora poti kagasi linda that they are justifying and looking for money okay. your explanation mwakikoze bubi sente wezalizi kubabo tebasipendinga mm. mwalisigadde nga musipendinga mpola nga kigenda graduale naye temuyinzaga nti eh, all of a sudden nambole all of the hospitals their beds now kyetubuuza kiri bw ekiti hmm. it goes through three phases the first phase museveni yagitowonya en phase mugibiddemu kakati instead of spending money for preventing us mm. from going to, to suffer the samesad phase aa ah, ah. ovagenda kula ploti kumwezi simanya i don't know sibamanyi abaana kyebakola naye mubonyabonyeza nnyo museveni naleta sente zamasanyalaze kitutu nazinaleta sente omanyi nti pulezidenti yatuma abantu nga miliyoni za dola reya gundi nfu transformers waya za aluminium hmm. emiti gyali bwenkuyege wey ayi gontu go edetmaebikemu meredo but it never decays bagenda kubayiwulawo wala wa mukazi omuddugavu nga kabanga li mumyufu nga zaali naye mwekamba buli you see i was talking to my children hmm. nembaga do you know abantu bano bali abutu overtaki n'abantu mm-hmm. because olwokuba bakeera mu serena bali mu kirasi za waggulu hmm. nti kati nze simu sijagikwata najikwata kuba buli akuba mbabuuza nze naleeta covid buli akuba yenna ayagala ki abalemera bwewaka but these people because they live tebali ku bantu bino mm. tebabimanyi mm. thats why in many countries it explodes mwemulowooza nti abaserikale abo abali ku gundi awo nibumunakola mutya mm. this thing cannot last a month it cannot kati abaserikale eh, motoka oyitawo ababodaboda mubitundu ebimu batikaabantu wy omusirikale abaagala mu ssente mm. ye omusirikale mwamugulira emmere ewe tayina famire ye balina okulya yes kubanga abantu mwe mwali baddemu bagamba abantu bakikooye omuntu yali badde aga nti sijja kulinnya bodaboda mm. thats why i told you dont make it alo when you make it musevenis eh, directives then youare pleasing museven mm. it should be this man not to accept okulinya okulinya boda naye boda boda kati bakusanga bwana ogenda bwana ogenda why this is how these policemen on duty can sustain their families yeah. ate mbabulya nembagamba nti omusajja omu yaleeta pusi ete emmese naye abaaza okuza ekiro nga pusi erina emmese zizina wankyekekya <laughs> wankyekekya ngaebinyeebwa solome wankyekekya ngaebinyeebwa wanjaga changa binyebwa solombe wanjaga changa binyebwa nga kapa <laughs> kapa zine mese <laughs> zine wanjaga changa binyebwa solombe umusajja naleta embwa eh. embwa zikwata ababbi abaana <laughs> ali bweru mm. Mm. nga embwa n'ababbi bali bwe bati kalipusooka alipusooka alipusooka amerika ni wantiiti kali ngaembwezi embwezi zinana nababbi ebweru mu lujja sajja agenda okutula mu ddirisa why do you believe mugamba bulire why do we have cases like in malawi where soldiers deployed to protect government dance with the population they are part of the population they suffer wow. the same things tugende mu papulo olala kakati nkubuulira nti mm. bano bonna bali ku kintu kimu mm. mm. opposition press government on covid 19 relief cash hmm. omukazi mm. ono nabanja prime minister nabagamba hmm. nti nabanja grassroot politician mm. but the problem jayina they are now reducing it to one chi it would be a task force jatambula mm-hmm. mm -hmm. nayo mm. where is general rusoki the president watunenye wano tutwagala mwogera kuri jina about, about this it cannot be reduced to one person akati omaiche bakoze mhm. nakuganti bana ababbi ekintu mu seven kyagenda okukola bakitegeera mhm. ne bakiplaningira kati what do they do gwe nategeeredde nti babadde batuufu mhm. ono tuesday somebody ranga me erinnya lyo essimu yeereeta linnya kinti lyokubye Mm. why nemubuuza gwe omusiro gwe do believe nange njagala emitwalo nemuga nti ku busiru bwo olowooza nti mujja kutweyambisa mugambe twakola ensobi netuwanaki n'abalistaboozi okubeerako mm. mirundi zetwakuwa ngiwangaolinamukaziwaza ate nze nina tekinologi esimu njibwenjiba ne vairasi nekuyingira mumutwe munkolako ebyobusiru kakati omanye kyebakoze hmm. amanya bamanya esimu yo hmm. ne bagijjako diteiros zonna diteiros ezo ne baziwa omuntu omulala hmm. this is what is causing problems in kampala eh. eh. eh. omulala kakati woba muziru naye gundi ndanga muntu yoki what they are going to do what they have done that has not been highlighted, that has been discovered by the Prime Minister. Hmm. Iyo neji walebye kawempe ruda walubaga. Amanya tigaku watakandanga mundu. Hmm, hmm. Abazo kufuna sent. And what will happen? Baja kuganti nze sent vazi impadi. Bivazi impambuchamu naziko ze sada. Okay. Yes. E, baja, ba, bujiemu seven iti. Kubanga they don't know, mm. as I say. Mm. Ti abantu wano. Waliwo chota bama bugote gabiwa. Mm. Museveni is alleviating the suffering of the people. I don't think that there is any country that has done it. Mm. But in Europe and America, the goodness is that even those who don't work are registered because they, they get welfare money. Mm. Kakati in Uganda, to get welfare money, did you, these people, have a national security fund, bababa? Because if you are not a member, you are not a member. Not a member yeah. That one is easy to identify. Mm. Kakati wana ababibu. tebatunuulira kutegeera nti abantu bano bemusibidde ewaka mm. baagala hope ekyokubiri mukkiriza abantu ne batambula mm. sambola goes to kenya to kenya nga a third of the churches capacity basoma mwebali mm. bagambye obukulu yalangiridde nti buli lunaku bagenda goba abantu emitwalo 1 by june 2022 all Kenyans will be kati bano tebalaba wona hope na yogera ku vaccination kusonge yenye nimzo tamari when will they go back to work itamali okwata bana Uganda bawe emitwalo okubawe emeri emubaye emitwalo 10 nga dozi buli dozi ya mitwalo mukaga egema lwaki gavumenti yaguze mu dozi ne bagema abantu if Kenya can yo Kenya eregulawo let us advertise mm. wano president bamugamba yakubira Uhuru na kubira ni Magufuli nababuuza nti how do you manage these people abammwe mm. pulezidenti agenda okukitegeera lyali ddagala lyali ki ngaano bali kubiriramu emirundi kikumi waliwowaliwo nasasira yaleeta okukebera hmm. covid hmm. nasasira yaleeta obuuma speed governance nga bugula dola makumi aga babuwa kampuni emu abantu abatakisi nebedima nga bagenda okwedima kubuma bonotemuja kumanyira bantu basajja mwe temujja kumanyira bantu mbanyira buli kaseera kakati hmm. pulezidenti abatakisi nebedima abuuza nasasira bugula sente meka naye eyatuleera etalina nabwe edduka yali ku miliyoni esi miliyoni satu eyatuwakitanga eri ku miliyoni esi etadduka hmm. baali balese nezibigere nti abantu bekoona nnyo <laughs> nzeyita <laughs> malire kanaawe omuterengeyoebigere <laughs> nebaleta emishipi nebaleta ki eh, kuluno bukyamu bba kano kalolo kajja kujenkwaku kumaji kakati hmm. ono omukyala is fighting alon yabeera wano yabeera wano yabeera wano ate gatuddewo agakompyuta agakakoze bino hmm. naye singandiriza oh, agakompyuta go nebambulako limu neridduka nga omanye omusajja gwe bambudde adduka yekutte wakati ngaenyuma yonna bekidduka bino bye bakutte ebikola bino hmm. Because Uganda have not asked you for money. Yeah. It has been a presidential initiative because president alumirwa abantu babamanyi. Mm, mm. These fools, idiots, they don't know. To when people are suffering, basobola okuyika mu kibuga mpa omagombe gazza. Mm. Kakati abantu batandisa okusaculatinga luma tibaagala kutwala bizimbe by'abantu. Because the argument is bwe babanga tewali hope yonna yakuddayo okukola. And the president has not said anything about banks. controlling interest rate. interest rate yet obate oh, eh, ebirala byamulema mm. Ah. naye abasajja baipisabo baali babala ebintu bya obate oh, yaleeta window one window two ah. mu mm. banka sente kadola egula ndala mm. agenda okusuubula ndala nagenda okwejala byandala and they maintained okay. wasabanga mu bank of uganda window one ne window two mm. ekyokubiri nti 1983 aba upc baleta eteeka mu paalamenti nga ligamba ti abayindi bonna amini beyagoba liizi zaabwe zayimirira hmm. kubanga tuyinza kuŋamba nti liizi nali nsabye emyaka namwenda omusajja amini nangoba nga nakakwatako kumi era pulezidenti yeyawonya sebaana hmm. ekyo ekizimba ekiri ku gundi ekizimba ekiri ku bombolod ekyo ekyasebaana emugenzi hmm, sebaana sebaana yakiswamirira nazimba abayindi bagenda okukomawo nga sebana liizi yaabwe yali tenagwako i think the president gave the indian is another plot mm. sebana asigaze ekintu eyamuvumanga mm. kakati eh, what are we going to do about the rising interest rate two you have incapacitated a person enyumba zeyazimba ez'obupangisa mwalya sente kati nono takolanomupangisa takyakola mm. that's why this man singa tebazibye kaleziete inflation but it is intended to buy goods abamaduka babakola ki mm, babakola mm. negati abantu batandise okuga nti kano kakodyo kagoba bantu mu kampala bo basigalemu bokka and for us we shall not defend ya hundred times what do you give me kakati kikutegeeza mm. nti ono omukazi ali bwomu tajja kutambula uganda yonna ngaaliki era she tells you when i was talking to her yesterday yagambye nti ebitundu ebirala ewatali bunyazi nga northern uganda mm. the money reach to the people mm. kampala yalimu akavuyo gwe bakugamba mu kampala alimu covid mungi omutali bantu era mwe muli akavuyo sente yababbi weeri nabagamba nti temusobola kukola bintu bino nga temuyira tafulos kanalabijjo nti babbye eddagala babbye eddagala baalibyewa <laughs> bano bemukwata mm. bwebuba baalijewa abo abo benalabye abo nga balifulumiza batya ezo box ne box kati balina bebakavalinga because once you are arrested tojibwako mpapulo zimaliriza